Thank you. وهيرايد عدليت عليا بغيت نخمم وهيرايد بغيت نتألم جاتني مريم وهيرايد حدت عليا انا نوعدوك حبيبي هدوك شميت وانا انا لا لا نوعدوك قلبي هدوك شميت وانا لا لا لبغيتي مامي ديري محامي